E continuando, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Mas por trás de uma janela, da dietro a uma finestra. Dietro, dietro, não dentro, tá? Dentro existe em italiano também que significa dentro, mas dietro significa atrás, por trás. Então, da dietro, por trás do que? De uma janela, ma da dietro na finestra. Outro falso amigo, guardare. Verbo guardar em italiano significa olhar e não significa guardar no sentido de conservar. Então, da dietro na finestra, guardo fuori, olho lá fora. Mentre è cominciato a piovere, enquanto começou a chover. È é cominciato, è é passado, começou. A piovere, atenção, olha aqui, é piovere. Sílaba forte, a sílaba tônica é no O, não é piovere, é piovere, cho chover, tá bom? Então, mentre eh, é, fuori è cominciato a piovere, começou a chover.